Shughuli ya ufugaji na uwindaji nyuki ili kupata mazao yake hasa asali na nta imekuwa ikifanyika toka enzi na enzi. Hata hivyo, wafugaji wengi wa leo hasa kutoka nchi zinazoendelea wamekuwa wakifuga kwa mazoea au kihistoria. Hii imesababisha ufugaji kuwa wa kusuasua na usiokuwa na manufaa kwa wafugaji. Historia ya ufugaji nyuki nchini Tanzania imekuwa ikipitia katika mabadiliko mbalimbali ya kimfumo, kimuundo na kimtazamo Hivyo ni muhimu kufahamu historia ya ufugaji nyuki, faida zake na umuhimu wa kufuga kibiashara, na hiki ndicho kiini hasa cha makala yetu hii leo. Mimi ni mwandaaji na msimulizi wako Laudence Simkonda. Tafadhali ungana nami katika makala hii ya jarida maridhawa. Mwaka 1949 ilikuwa ni mwaka muhimu kwa maendeleo ya sekta ya nyuki Tanzania. Chini ya utawala wa wakoloni wa Uingereza, ni wakati huo ambao sekta ya nyuki ilitambuliwa rasmi kama sekta ya uzalishaji na uchumi. Historia ya ufugaji nyuki Tanzania tokea zama za kale, binadamu waliishi kwa kutegemea ukusanyaji wa matunda, mboga, magome, majani na mizizi pia walitegemea uwindaji ikiwa ni pamoja na uwindaji wa nyuki. Karne mbili zilizopita, ufugaji nyuki kibiashara ulianza baada ya kubuniwa kwa teknolojia za kukabiliana na wadudu hao na kupanuka kwa soko la asali na mazao yake ikiwemo nta inayotumika viwandani. Tanzania inatajwa kuwa ni nchi ya pili duniani kwa uzalishaji wa asali ikiwa nyuma ya nchi ya Ethiopia. Mwaka 1998 chini ya serikali ya awamu ya tatu iliunda kuundwa sera ya kusimamia sekta ya nyuki. Pia sekta ya nyuki ilihamishiwa kutoka Wizara ya Kilimo hadi ile Maliasili na Utalii. Kuundwa kwa sera ya nyuki kulifuatiwa na utungwaji wa sheria ya nyuki namba tatu, kisha mpango maalum wa kuinua sekta ya nyuki namba nne. Juhudi hizi zilileta mabadiliko makubwa ya kisekta. Serikali kupitia wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS inaratibu shughuli za ufugaji wa nyuki na ushauri wa kibiashara kwa wazalishaji na wauzaji wa asali na mazao yake, kama anavyoanza kutueleza meneja wa TFS mikoa ya kanda ya nyanda za juu kusini, kamishina msaidizi wa uhifadhi Cosmas Funguomali Ndakidemi. Wakala wa huduma za misitu Tanzania una wajibu wa kusimamia rasilimali za misitu na nyuki nchini. Lakini tukija kwenye hiyo ili eneo la usimamizi wa rasilimali za nyuki e, sasa hivi kanda ya nyanda za juu kusini inavyo vituo vitatu vinavyoshughulika na uzalishaji wa asali na nta, yaani ufugaji nyuki. Kati ya hivi viwili viko kwenye mpango wa kuendeshwa kibiashara ili kuendelea ku, ku, kulipa msukumo swala la uwekezaji au uzalishaji wa mazao ya nyuki. Vituo hivi viwi vitatu, kimoja kiko wilaya ya Kilolo katika hifadhi ya mazingira asili Kilombero, lakini kingine kiko wilaya ya Chunya katika hifadhi pendekezo ya nyuki inayoitwa Kipembawe. Ya tatu, kituo cha tatu kiko kwenye msitu wa hifadhi wa mto Kalambo kinaitwa Nawima. E, katika usimamizi wa rasilimali za nyuki tulianza tangu mwaka elfu mbili na kumi na tatu kumi na nne lakini kwa huko nyuma ilikuwa haifanyi vizuri sana, lakini sasa kwa kuwa tuna kwenda kusimamia kwa karibu kumekuwa na mwenendo wa uzalishaji ni kama unaongezeka una, una, una sasa na vile tunakwenda kufanya usu, nani, nani, kufa, kufanya hii shughuli kibiashara kwa kufungua mashamba ya nyuki yani bee farms, tunaamini kabisa ili eneo la uzalishaji ufugaji nyuki kwa ajili ya kuzalisha kupata mazao ya nyuki litaenda kufanya vizuri zaidi. Kalenda ya ufugaji wa nyuki nchini imegawanyika katika misimu minne kulingana na majira kwa mwaka ambayo hutofautiana kati ya mkoa na mkoa. Emmanuel Luvila ni mhifadhi msaidizi wa shamba la nyuki la TFS Kipembawe. Anasema katika kila msimu kazi ya ufugaji wa nyuki hutegemeana na kundi la nyuki linahitaji nini na mfugaji afanye nini kuweza kuzalisha mazao ya nyuki. Hali ya hewa ikiwa dense, kwa maana ikiwa kuna mvua sana, ukubu sana hawawape fursa ya wao ya kwenda kusurvey kuku, kukusanya hiyo pollen eh, tunasema mboji na nectar eh, chavua chavua na nectar. Sasa hali ya hewa kama hiyo kwa nyuki usitegemee kama watapendezewa nayo, haiwape fursa ya kuweza kwenda kufanya hiyo. Lakini sambamba na hayo, vitu vingine ambavyo nyuki hawapendezwi nayo ni mazingira ambayo kila wakati yamekuwa yanasema kwamba yanavamiwa vamiwa, especially kipindi chukule kama kile cha kiangazi, kuna mioto ikawashwa huko labda na wawindaji na nini, inafanya uoto wa wasi ule unaotegemea. Hata kwenye mbuga humu mnakuwa na maua maua, moto ukipita. Kwa hiyo yuki sehemu kubwa matumaini yake ni ku, kupata maua. Sasa yakiharibiwa, basi lazima naye ahame hapo. Okay, kuna vitu kadhaa vingine ambavyo nyuki havipendi ni uvamizi wa moja kwa moja ndani ya mzinga wenyewe. Kuna wadudu chukulie kama siafu wakipita waki kama mizinga iliyokuwa chini chini na wadudu wengine wanaofanana. Hivyo vitu ni uadui wa nyuki. Halafu bado tu tuseme hata sisi si shughuli zetu za sisi binadamu wenyewe sasa. Uchukulie kama za ufugaji wa ng'ombe unajua ng'ombe wana graze mpaka wanaharibu eh, huo asili. Lakini mdudu nyuki si kwamba anategemea maua tu ya huko kwenye miti mikubwa, anaangalia hata kwenye hizi eh, mimea midogo tunaita pioneers na nini. Sasa vyote hivi vikisha kuwa distawi, yani vikiwa vimeingia kwenye mazingira wa ambapo nyuki wapo, kwa kweli hawatakuwepo, hawatapendezewa na hawatahama tu watahama, wataenda maeneo mengine ambayo inawapa ene raha au uwepo wa kuona wanapata yale mahitaji yao kiwepesi sana kuliko jinsi maeneo mengine ambayo yana usumbufu wa mara kwa mara. Shamba la nyuki Kipembawe linapatikana wilaya Chunya mkoani Mbeya ni miongoni mwa mashamba manne ya kufugia nyuki yaliyopo chini ya usimamizi wa wakala wa misitu Tanzania TFS kanda ya nyanda za juu kusini. Kwa jumla, hili shamba lina eneo linaokava hekta ishirini na nane li toka limeanzishwa lina umri wa miaka kumi sasa kwa mwaka wa fedha lilianzishwa kwa kwanza kwa jitihada za hizo za uanzishaji e, ilikuwa elfu mbili kumi na mbili kumi na tatu kwa mwaka wa fedha mpaka sasa ndio tunasema lina umri wa miaka kumi. Shughuli zake kubwa ni uhifadhi wa msitu pamoja na uwekezaji wa uwekezaji kwa maana ya ufugaji wa nyuki na kwa sasa tuna jumla ya mizinga isiyopungua 938 ambayo tunataraji kuisimamia kwa ajili ya uzalishaji wa asali na nta. Nikizungumzia kwa upande wa wilaya ya Chunya, ni wilaya ambayo kwa upande wa ufugaji nyuki ni kama inategemewa sana, kwa sababu pia ni moja ya maeneo ambayo kama taasisi kuna maeneo kadhaa ambayo yametengwa ikiwa ni mfano wa vituo vya ufuga nyuki kibiashara. Kwa hiyo kituo cha Kipembawe ni kituo kimojawapo kati ya vituo ambavyo ni vya ufuga nyuki kibiashara. Kwa hiyo kama kanda ni eneo ambalo tunatupa jicho, jicho letu pale, kwa sababu pia ni eneo kubwa ambalo ni hifadhi ya nyuki pendekezwa, lakini pia huko mbeleni kuna mpango wa kuanzisha bee farm ikiwa ni kwa mapana ya taasisi kuona kwamba kuna kitu pale, naweza tukapata mavuno. Lakini kama taasisi, kuna nyenzo mbalimbali ambazo zimewekezwa ili kuhakikisha kwamba hiki tunachotaka kukianzisha kinasonga mbele. Kwanza kuna nyumba za watumishi ambazo zimekarabatiwa zikiwa na nguvu ya nishati ili watumishi waweze kukaa kwa, kwa utulivu na kutimiza majukumu yao ya kila siku kwa ufasaha. Lakini pia kumekuwa kuna tengo tengwa bajeti kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli za ufugaji nyuki zinatekelezwa kwa wakati. Vikundi vya wafugaji nyuki kijiji cha Mazimbo na Bitimanyanga tarafa ya Kipembawe wilaya ya Chunya ni miongoni mwa vikundi ambavyo vimeanza kunufaika na elimu ya ufugaji nyuki kibiashara. Serikali pamoja na wakuu wangu wa maliasili walitusaidia kutupa semina na kutusaidia mizinga ya kuanzia kufuga ile ya kisasa, kuachana na ile ya magome. Tumeendelea kufanya ile kazi mpaka leo hii. Tuna mizinga hii ya kisasa ya masanduku unayoiona hapa mia nne, ile ya magogo ipo kama mia mbili. Lakini ukiangalia katika shughuli za ufugaji wa nyuki na ukulima wa tumbaku kidogo kuna tofauti. Huku kwenye ufugaji wa nyuki hutumii gharama kubwa sana kama vile mbolea sijui palizi nini, na uhakika wa kipato kwenye nyuki unakuwa mkubwa zaidi, na kijiji kinanufaika na ile hifadhi kwa manufaa yafuatayo. Cha kwanza kabisa, kwanza ni uhifadhi wa mazingira yenyewe, lakini pili, inatusaidia kutunza vyanzo vya mito mbalimbali mbali, ukiwemo mto mkubwa kabisa, mto wa Mkoiji ambao unapeleka maji yake kwenye ziwa Rukwa. Lakini sambamba na hilo, wananchi wanapata fursa ya kuwekeza kwenye ile hifadhi, wanaweka mizinga kwa makundi makundi, lakini wapo wananchi ambao wanawekeza pale yeye kama yeye na wananufaika na uvunaji wa asali ambayo kiujumla inatuingizia kipato kijijini na kwa wananchi mmoja mmoja. Lakini pia hifadhi ile inatusaidia kukutana na wadau mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine wanatusapoti maendeleo yetu ya kijiji Kwa na kila sababu ya kuwashukuru wahifadhi ambao ni TFS ambao ndio tunashirikiana nao kuhifadhi ile hifadhi ya Kipembawe. Kwa kweli wanafanya vizuri. Kwanza tunashukuru hao wakala wa misitu TFF wametusaidia sana. Kuna baadhi ya maeneo yalikuwa yamevamiwa, lakini wamewahamisha, wamewatoa na kuna sehemu ambao yalikuwa sio malisho ya ng'ombe, tulikuwa tume, tumewekeza mizinga, wale wamewatoa, yale maeneo yamebaki yako wazi. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunaipongeza serikali, tunawapongeza serikali ya kijiji. Lingine, pamoja na kwamba tayari wameshatoka sasa tu, kuna vijana tumeshajiunga vikundi, tunahitaji mchango, tuwezeshwe ili tukaweke mizinga. Kwa mfano, tunaweza kawa maeneo yapo, lakini fedha ya kutengenezea mizinga hatuna kwao. tunaomba wakituwezesha, na sisi tutaweza, tutatengeneza mizinga, na hicho kikundi kipo, tunaomba ushirikiano pamoja. Kwa sasa nyuki ni tamthilia nzuri mno inayotutoa hata kwenye haya maisha ya kawaida kabisa, kutuleta ma kwenye maisha mazuri kama walivyotangulia wenzangu kueleza kwamba zimetoka karibia dumu elfu saba takriban elfu nane unaona. Sasa ukiangalia kwa bei walioitaja laki moja ni fedha nyingi ambazo kwamba zinatusaidia sana. Lakini pamoja na jitihada hizi, wafugaji hao wa nyuki kutoka Chunya wanabainisha changamoto kadhaa ambazo bado wanaona ni kikwazo katika kufikia malengo yao. Asali hii kwa hapa kijijini tunauza shilingi elfu sita lakini ni bei ya kutupa, si bei ambayo unaweza ukaingia na ikakusaidia. Na tunaziuza hivi ni kwa sababu bado hatuna hata rebo unavyoiona hii. Ukimwambia mtu ni asali, anaweza akachunguza sana, akifikiri ni oil au diesel, lakini kwa hali halisi tuna safari ndefu kufika huko tulikofika. Tuna changamoto nyingi sana, changamoto ya soko kama alivyosema ndugu yangu hapa, changamoto ya uvamizi wa mazingira tunayofugia nyuki. E, hivi ni vitu ambavyo vinatusumbua na zaidi kwa vikundi vyetu, changamoto ni mitaji. Upande wa serikali wanaangalia akina mama, vijana, wanaangalia wamachinga. Sisi wafugaji wa nyuki tumeachwa kama watoto yatima, hatuna mtu wa kutupigia kelele wala mtu wa kutusemea. Kwa tuko tayari kuendelea kuulinda msitu, lakini changamoto kubwa inayoonekana kwamba kuna uvamiaji. Hawa wenzetu wafugaji, maeneo kweli yametengwa, lakini kila ulipotenga sasa hivi, hata ukifika kwenye maeneo tu, kwenye makambi yetu bado uingiliano wa mifugo. Nyasi hazipo, vyanzo vya maji vinapotea, na wao wanajaribu kupita, lakini bado hawajatusaidia. Kwa hiyo hilo ni tatizo ambao wao, yani wao wajue kwamba hili jukumu la sasa la kulinda msitu si kwamba tuishie ofisini. Watoke sasa wakawatoe wafugaji wale wanaofuga ng'ombe kwenye maeneo tuliyotengewa, na hatimaye sasa tufahamike kama wafugaji wanakaa huku na wengine wanakaa huku, itaonekana iko vizuri sana. Kwa mizinga tuliyoizoea sisi, tumezoea mizinga hii ya kienyeji, ila kama endapo tunaweza tukasaidiwa au tukawezeshwa tukapata mizinga ya kisasa, tunaweza tukawa tuna asali nzuri zaidi, na inaweza ikawa bora, na wilaya ya Chunya tunaweza tukaitangaza kwamba tuna asali yenye kiwango. Hizo ni changamoto ambazo tunazopitia. Hizi asali zinazopatikana ni mizinga ile, asilimia kubwa ni ya kienyeji, sio mizinga ya kisasa. Changamoto ambayo sasa hivi ambayo inatukumba kwa sasa hususan ni kuhamisha mizinga ya kienyeji kwenda ya kisasa kwa sababu nyenzo na mitaji bado ni hafifu kwa wafugaji nyuki, na kingine mpaka tunapata asali ambayo haina ubora zaidi juu ya vifaa vya uchujiaji, yaani zile mashine za kuchuja asali, ili patikane ile yenye kiwango na ikauzika sehemu nzuri zaidi. wakala wa misitu na nyuki nchini TFS, wananchi wamekuwa wakipatiwa mafunzo kutoka kwa wataalamu wa ufugaji nyuki na pia kuwasambazia mizinga yenye ubora. Zoezi hili la usambazaji mizinga linasaidia si tu katika sekta ya ufugaji nyuki, bali hata katika uhifadhi wa misitu na hivyo kusaidia kuhifadhi mazingira. E, kama unavyojua maeneo ya hifadhi, wadau namba moja ni wananchi na ili ukafanikiwe kwenye kutunza na kuendeleza misitu, basi wadau namba moja inabidi kushirikiana nao. Sasa ili kushirikiana nao, lazima nao wafaidike kwa namna moja au nyingine kutokana na hizo hifadhi. Kwa hiyo tunapowawezesha kufuga nyuki kwa ajili ya kupata mazao ya nyuki, kwanza inasaidia maeneo wanayofugia nyuki hawatakubali moto moto kichao, moto wa msituni utokee kwa ajili ya mizinga ile lakini vile vile wanapata asali, wanauza, wanaongeza kipato chao, na kama wanaongeza kipato, utakuta ule utegemezi kwenye mazao ya miti kwa ajili ya yani kuvuna kiharamu unapungua, kwa sababu tayari wana njia mbadala ya kupata kipato kwa sababu kwenye masoko huwezi ukapeleka bidhaa ambayo haina ubora ukitegemea kwamba utapata soko. Kwa hiyo tunaanza na mafunzo, tunakuja pale inapowezekana kuwapa sapoti ya vifaa na vitu vingine, lakini pia inapotokea fursa nyingine za kuwawezesha zaidi tunawawezesha, lakini pia tumekuwa tunawahimiza hawa wafugaji nyuki, kama ni mtu mmoja au kama ni kwenye vikundi, waweze kufanyiwa usajili. Usajili ambao unaozungumzia hapa, kama taasisi tumekasimiwa jukumu la kufanya usajili wa wadau wote ambao wanajishughulisha na mazao ya nyuki. Wadau ambao wanazungumziwa hapa ni wafugaji, lakini pia na wale wafanya biashara wa mazao ya nyuki tunawasajili, na sasa hivi kama taasisi kuna mfumo ambao umeanzishwa unaitwa Hali Traceability System. Huu mfumo utakuwa na uwezo wa kuwafanyia wadau usajili, lakini pia tutasajili kwa mfano kama ni mfugaji, tutasajili mpaka lile eneo ambalo anafanyia ufugaji. Hii, hii yote ni lengo ni, ni kudhibiti ubora kuanzia kule ambako hizi rasilimali za nyuki zinatoka. Pamoja na kuwepo kwa juhudi na mafanikio haya katika sekta ya nyuki nchini, ukusanyaji wa asali na inta imeendelea kukosa tija. Wafugaji wameendelea kufuga kwa mazoea huku wakitumia vifaa na zana za asili. Zana hizi zimekuwa hazina tija kwa sababu ya uzalishaji mdogo na mazao yasiyokuwa na ubora unaofaa sokoni. Mara nyingi asali inaharibiwa ubora wake baada ya kulinwa, lakini sisi tumejitahidi kudhibiti kiwango cha ubora kuanzia pale tunaporina mpaka tunapofungasha, kwa sababu kuharibiwa kwa ubora wa asali mara nyingi huwa ina, inatokea baada ya kurina, kwamba kuna mtu anaweza akawa amerina vizuri tu ikaja kwenye hatua ya kuchakata na kufungasha, ndo shida inapokuja. Kuna wadau kadhaa unakuta wanafungasha kwenye vyombo ambavyo sio rafiki au haviruhusiwi. Kwa mfano, wanafungasha kwenye vyombo ambavyo vimetumika na bidhaa nyingine kama konyagi, chupa tu labda au za mafuta na nini. Kimsingi, ufungashaji wa mazao ya nyuki una taratibu zake, na ufungashaji wa, wa mazao ya nyuki kama asali kwenye vyombo ambavyo vimetumika na bidhaa nyingine ni kosa kisheria. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumejitahidi kudhibiti hilo, na ndio maana utaona asali zetu tumefungasha kwenye kwenye vyombo ambavyo havijatumika na bidhaa nyingine. Hili lengo ni kulinda ubora wa bidhaa husika, lakini pia kulinda soko. Ufugaji nyuki una faida nyingi kiuchumi. Faida hizo ni pamoja na kuongeza kipato au faida za kifedha na kuleta ajira. Inakadiriwa kuwa mwaka 2014 biashara ya mazao ya nyuki duniani yaliongezeka kufikia jumla ya dola za Kimarekani 650. Hii ni kwa mujibu wa takwimu katika ripoti ya International Trade Center ya 2015. Kuna mazao kadhaa ambayo kama mfugaji anaweza kunufaika nayo. Kwa mfano, kuna asali, kuna gundi ya nyuki, kuna pollen au kwa Kiswahili imezoeleka kuitwa chavua, kuna sumu ya nyuki, kuna nta. Haya mazao yana matumizi mbalimbali. Kwa mfano asali, kama asali inatumika kama chakula, inatumika kama dawa, inatumika kwenye kutengeneza vipodozi mbalimbali ambavyo imekuwa ikiaminika kwamba ni salama zaidi kuliko kemikali nyingine. Lakini kuna zao jingine, zao la nta, nalo pia limekuwa na matumizi mbalimbali mbali. Nta imekuwa ikitumika. Kwanza nta inatengenezwa kutokana na makapi ya masega ya nyuki baada ya ku, kufanya uchakataji wa asali ndio kuna makapi ambayo yanabakia ambayo mwisho wa siku yana, yanaoshwa vizuri na kuchakatwa na kutengenezwa nta, lakini nta hii imekuwa ikitumika kama malighafi ya kutengeneza bidhaa nyingine kama mafuta ya kupaka ambayo ni nzuri kwa ngozi, lakini pia nta hii imekuwa ikitumika kutengeneza mishumaa, imekuwa ikitumika kutengeneza lip shine, imekuwa ikitumika na mafundi viatu kwa ajili ya kukazia nyuzi, lakini pia baadhi ya watu wamekuwa wakitumia kwa ajili ya kulainisha sakafu. Kuna zao jingine gundi ya nyuki. Hii gundi ya nyuki kuna wakati na maprofesa fulani kutoka Muhimbili walikuwa wanafanya utafiti kwamba huko mbeleni kuna uwezekano wa gundi ya nyuki ikaja kutumika kwenye masuala ya tiba. Taarifa za hivi karibuni zinazo zilizopita zilizoletewa na uongozi wetu kutoka juu kwamba baada ya kuona na kuangalia historia kwamba shamba la mi, eh, shamba hili la msitu au shamba hili la nyuki ya Kipembawe tukiwekeza sana, tuna matumaini ya kupata mavuno makubwa, hasa pale tunapoongelea kwamba sambamba na kuwa na timu kubwa ya kipindi cha operesheni zile zinazogusa uvunaji na kusiwe na mabadiliko badiliko ya hali ya hewa, lakini kama imetulia, tuchukulie kwa mfano iliyopita hii ya mwaka wa jana, kidogo kulikuwa na hali nzuri sana. Kwa hiyo mambo mengine tunaweza kusema tunaweza tukafeli sisi kiutendaji, lakini tukiwekeza na kuweka efforts kwa maana ya kuongeza bajeti kubwa kwa ajili ya uweza kusimamia, tuna uhakika ya kupata mavuno makubwa, na asali ya hapa eh, kwa kweli inaonekana ina viwango yote, ina kiwango cha daraja la kwanza kwa maana Eh, ukiangalia kwenye vipimo, sifa ya uwepo wa maji, sukari na nini inakubalika kimataifa. Wito wangu kwa wananchi na kwa wafugaji nyuki kwa ujumla katika maeneo yetu na Tanzania kwa ujumla ni kwamba nilikuwa na waomba wananchi walitazame swala la ufugaji nyuki, sio tu kwamba lina kupata kipato. Nyuki wanachangia uchavushaji wa mazao yetu ambayo tunalima, lakini vile vile mazao yale ya nyuki yanayopatikana sio asali na nta kama wanavyoiona Wakati mwingine asali inatumika kama dawa, na ukienda mbali zaidi mazao mengine ni vile vile, kuna mpaka vipodozi vinatokana na asali ambavyo ndio vinavyopendelewa zaidi kwa sababu vya asili. Kwa hiyo mimi mwandaaji na msimulizi wako Laudence Simkonda ni kusi endelea kutazama vipindi vinavyofuata hapa Star TV. kwenye dondoo na mimi ni JJ Mwaka. Kwenye vipindi vilivyopita tumegusia sana kuhusu masuala ya UTI, fungus